Merhaba arkadaşlar. Yine doğa manzarası işte. Kuşlar cıvıl cıvıl ötüyorlar. Her neyse AliExpress'ten 1 dolara aldığım e, araç için kullanabileceğimiz telefon tutucu aksesuarı size tanıtacağım. Car Steering Wear Phone Socket Holder diye geçiyor. Dediğim gibi 1 dolara aldım. 1,5 da olabilir hatırlamıyorum. Sesim niye detone oldu onu da bilmiyorum. Beraber bugün deneyeceğiz. Ee, şu kutudan açayım. Şöyle bir şey. Elimde kalacak <laughs> diye korktum ya. Gayet basit. Yay mekanizmasıyla e, çalışıyor. Telefonu sıkıştırabiliriz. E, burada kemeri var. E, keme, kemer lastiği hani uzun kullanımlarda deforme olup kopacak nitelikte. O kadar kaliteli olduğunu söyleyemem. Ama şurada e, bağlantı ayakları var. Orada vidayla, tornavidayla açarak e, biz de kemer yapabiliriz. O sorun değil. Bu şekilde e, arabanın direksiyonuna sıkıştırarak e, sıkı bir halde kalmasını sağlıyorsun. Telefonunu da bağladığın zaman direksiyonunda gözüküyor telefon. Yani Yandex navigasyon ya da e, Google'un kendi navigasyonunu açtığınız zaman e, arada yolu takip edip gözlemleyebilmeniz için bence gayet iyi. Ben bu maksatla aldım. Onun dışında hani telefonda Bluetooth sistemin vardır. Müzik dinlemek istiyorsundur. Telefonu asarsın oraya direksiyonda. Tak önüne geldiği anda basarsın. İşlemini görürsün. Şimdi derseniz arabaya geçelim bir deneyelim. Ne kadar başarılı görelim. Şu anda bakalım bağladık. Müzik çalarım. <laughs> Müzikler arası değiş parçaları değiştirebiliyorum şu an. Birazdan da navigasyona bakacağız. Yalnız kafam tavandan çıkacak neredeyse ya. <laughs> Ben ne yaptım böyle? Şimdi navigasyonu çalıştırdım. Ee, yolculuk yaparken, seyahat ederken e, bazen telefonu elimde tutmak ya da başka şekilde şekillerde bakmaya çalışmak yorucu olabiliyor. Buradan ayarladım Ankara'ya, İstanbul'dan Ankara'ya. Şuradan telefonuma sık sıkıştırabilirsem sıkıştıracağım. Şuradan telefonuma sıkıştırdım abi. Şuradan navigasyonumu birazcık daha ortaya almam gerek sanırım. Tekrar çıkartıp bu şekilde yalnız e, tuş takımına denk geldiği için birazcık sıkıntı yaratıyor o yüzden. E, buradan bağladığım zaman tuş takımına denk geliyor. Şu şekilde kemeri sıkıştırıyorum. Telefonu şu şekilde koydum. Şu şekilde. Birazcık da ortalarsam hızlıca takıp sökebiliyorum. Fırlama riski var mı? Fırlama riski yok. Şu şekilde koydum. Telefonum ve ben. 5 TL'yi temin edebileceğiniz bu telefon e, tutan aksesuar sayesinde telefonunuzu GPS olarak kullanıp e, yolda giderken farklı açılara, farklı yönlere bakmadan e, hızlı ve ivedi bir şekilde yolunuza devam edebilirsiniz. Düşünsene e, dümdüz giderken hani hem ibreleri kontrol etmek için baktığınızda zaman kazanmış oluyorsunuz hem de telefonunuzu gördüğünüzde aklınıza yer ederek yolunuza devam edebiliyorsunuz. Farklı açılarda olduğu zaman dikkat dağıtabiliyor. Sonuçta bir şoför e, hızlı bir şekilde görüp hafızaya atıp yoluna devam edebilmeli. Yalnız ben de ne konuştum ha mükemmel bir şoförmüş gibi. <laughs> ne zaman sahile insan araba arıza yapıyor. <laughs> Bugünlük de videomuzun sonuna geldik. Paylaşabilirsiniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Paylaşmayı unutmayın diyorum. Her şeyi diyorum işte.